Itu saja. Cara mati hilangkan rindu mati Teh pada Abang Den. Gila, aku sedih. Saya pun kupas bawang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech ah. puasa kurang hari ini saya harap semuanya berjalan dengan lancar cuy ya. Oke cuy di sini saya mendapatkan DM tentang uh, video iklan raya, iklan raya ya. Di sini saya akan memperlihatkan ya DM teman-teman kita ya satu persatu yang mengirimkan uh, link iklan raya yang satu ini cuy. Okey. Dan uh, judul iklan raya yang akan kita react kali ini tu adalah iklan raya saji mangku tingkat mak teh. Okey, seperti itu je ya. Dan saya nggak tahu je apa yang spesial dari video ini itu yang buat saya itu sangat-sangat penasaran. Saji ini kayaknya saya pernah uh, react satu uh, video iklan raya yang dari Saji cuy ya. Uh, mana Saji ini adalah minyak, kalau nggak salah cuy, minyak goreng ya. Ada pernah nggak nih minyak goreng kalau nggak salah cuy. Ada yang mengatakan iklan raya ini sedih, ada yang mengatakan iklan raya ini sangat menyentuh. Oke, saya penasaran banget ini. Ini alur ceritanya gimana sih? Karena viewnya ini udah satu juta cuy. Wow. Oke, dan tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. 3, dua, satu, peng. Apa tadi tulisannya? Saya lupa cuy. Oh, diil diilhamkan dari sebuah kisah sebenarnya. Oh, ini kisah nyata ya. Oh, mungkin karena kisah nyatanya ini cuy ya. Makanya banyak yang suka dengan drama apa iklan raya yang satu ini cuy diilhamkan dari kisah sebenarnya. Ah, maknya. Hmm. Saya, saya kerja syif malam tu. Balik lewat. Ah, yelah. Ah, Masak apa tu untuk buka? Nampak sedap tu? Adalah. Yeah. Nanti saya hantar ke abang, Eh? Yalah. Oh ini nuansa ini ya nuansa Bang, puasa gitu ya. Dia, ya, bawa ambilan. Baik. Suasana suasana puasa je. Nak masak apa tu buat buka? Nah ini minyak kan. <laughs> Saya berpikir dari awal tu apa kayak penyedap rasa je. minyak ternyata. Hujan lah. Masak apa? Hari ini special. Mak masak laut favorite ayah kau. favorite ayah kamu. Assalamualaikum. Abang Din ada di dalam. Ke dia keluar ambil pesakit? Pesan kat dia, habiskan nasi. Ish, geramnya Mak Teh. Kadang dia tinggal sikit dia je nasi. <laughs> kan seronok kalau ayah boleh buka puasa dengan kita sekali. Ini kena kerja pula. Ha, jangan raya pun dia kena kerja dah. Ha, takut di rumah sakit kerja jadi mungkin ini ya banyak aktivitas gitu oh itu ayam ke tolong bagi abang Den ya baik mati hari-hari datang deh siapa tu ah, itu Dr. Ferdaus baru lapor diri hari. Ya. Betul. Mak Teh pergi dulu ya. Ah, ya baik Mak Teh. Doktor. Doktor. Siapa tu? Assalamualaikum Mak Teh. Nak puasa elok eh. lebaran lah. Waalaikumsalam, Mak Eh. Raya, raya. Oh, doktor. Uh, jemput jemput masuk sila jemput masuk mati eh? ya. saya datang nak pulang ke mangkuk tingkat mati sedap mati masa ya. doktor merasa ya abang din bagi ya oh baguslah <laughs> Mati. Ada. Ada something ini, Cik. Mati tahu bukan? Dah lima tahun Abang Din tak ada. What? Dah lima tahun terus yang di awal tadi itu siapa? Sumpah merinding gue cuy sampai di kaki. Merinding cuy. di sini gue udah mulai curiga cuy kok raut wajahnya kok mati lima tahun masalahnya cuy mati tahu bukan nah lima tahun abang dinta deh Mak hantar makanan lagi ya? Ada apalah. Korang makan sama-sama untuk buka nanti. Ya? Ah, terima kasih, Cikgu. Hmm, adalah. Nanti saya hantar ke abang. Eh? Abang, hati-hati bawa ambulans. Okay. ya. Okey. Ternyata di awal tadi itu cuma hayalan si Mak Teh ya. Gila kau tertip Kau tertip banget Gue kena prank ini cuy Mati Rindu dia Mati rindu nak masak untuk dia Takpelah doktor Selagi mati hidup Mati akan tetap hantar makanan ke klinik. Mm-hmm. Anggaplah itu hadiah dari Mak Itu saja cara Mati hilangkan rindu Mati pada Abang Den. Hmm. Gila aku sedih Siapa yang kupas bawang nih Oke cuy, itulah tadi iklan raya dari Saji ya. Uh, saya nggak tahu ngomong apa cuy, saya merasa sedih banget ya. Bisa mungkin mungkin itu cuy, karena saya orangnya mudah tersentuh, mudah terhibur, pokoknya sensitif dari segi uh, apapun ya. Jadi sedih banget cuy. Saya lupa cuy, ya, tadi yang pak sebagai dokter itu yang pakai kacamata itu siapa sih? Pokoknya saya sering melihat dia bermain film gitu ya kalau nggak salah dia main di ini cuy saya pernah reak dia ada salah satu uh, sutradara atau pelakon Malaysia yang sudah mendunia gitu ya tapi uh, setahu saya dia pernah main di Indonesia tapi film apa ya kayaknya di film ini cuy bukan bukan film-film percintaan tapi lebih ke film uh, action tapi film apa ya saya lupa cuy namanya siapa gitu namanya siapa intinya saya tahu banget gitu ya raut wajahnya gitu e, dari raut wajahnya tadilah saya bisa e, sedikit curiga ini ada sesuatu ya ternyata saya kena prank cuy ya benar banget ternyata dari di, dari awal kita diperlihatkan ya scene dimana di awal tadi kita diperlihatkan si Mate ini berbic bercakap ya, bercakap dengan suaminya itu adalah hayalan ya hayalan dan suaminya ini sudah meninggal lima tahun cuy dan anaknya ini anak ini sudah menyadari itu semua gitu ya sudah menyadari itu semua dan dia membawakan masakan itu ke rumah sakit ke hospital itu lima tahun turut turut saya apa ya tersentuh banget pas dia apa mak teh itu mengatakan bahwa izinkan saya gitu izinkan saya selalu memasak dan membawa makanan ke rumah sakit ke hospital sebab dengan cara macam itulah saya bisa mengobati rasa rindu. Ya begitulah cinta abadi cuy nggak bisa pisahkan dengan uh, dengan ajal ya walaupun satunya dah meninggal tapi dia tetap setia gitu ya seakan-akan dia menganggap bahwa dia masih hidup gitu ya dan yang membuat saya itu sangat-sangat ini cuy sangat-sangat sedih banget karena ini diangkat dari kisah nyata. Berarti kisah ini memang sebenarnya ada. Wow. Mungkin ini dia cuy ya yang membuat teman-teman kita juga tersentuh gitu ya. Makanya karena mereka teman-teman kita bersedih sedihnya dibagi-bagi ke saya gitu ya. <laughs> makanya dikirimkan link ini cuy <laughs> tapi menarik ya saya suka yang macam tuh yang buat korang bersedih kirimkan kepada saya jadi kita berbagi sedih juga yang membuat korang bahagia kirimkan kepada saya nanti saya juga berbahagia pula yang buat korang takut jangan kirimkan <laughs> kepada saya saya juga takut Oke okay, cuy mungkin itu aja cuy ya Dan terima kasih banyak Buat korang yang mengirimkan saya selalu video-video Walaupun uh, Tidak semua video korang saya react Karena saya membatasi channel saya cuy Karena saya takut banget sekarang Kena teguran dari youtube Sebab inilah mata pencarian saya Inilah cara saya Untuk menghidupi keluarga Dan saya harap korang bisa mengerti lah cuy ya Oke Terima kasih banyak buat korang sekali lagi dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kalau korang suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka dislike aja. Kalau memang video ini bisa menghibur atau membuat korang senang, bisa di share ke sosial media yang kalian punya. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya saya Andy. Thank you next, thank you next, dan thank you next. Bye.